Генератор на двір? Ні, краще в під'їзд. Чи може на двір? І ще кудись дінеться. Точно, під'їзд. Генератор виділяє чадний газ, тому має бути тільки на дворі в шести метрах від дверей і вікон. Дотримуйся правил безпеки. Вони рятують життя.